Perfect, with the kid, copy. Pull up with a stick, stop it. Rich nigga shit, solid. Rich nigga, honey pockets I go to special Last player standing. Saturn moon, NASA take off with the You don't know the meaning of the wife. you don't really live this life. No, niggas in the hood twice. My niggas in the hood twice. Real wise, we ain't taking no advice. Nah. Buena. Píntale, píntale. Una bajaza ahí. Entre colegas. No. <laughs> todas del paso y ayuda. Solo. De no piques aquí de loco, eh. Tú pinchale. Están todos ahí. Spike down B. Tenés que pinchar, eh. Qué buena, chame You pinch, you pinch, you pinch. One oh, pinch. Pinchazo, pinchazo, no. Pinchazo. Pinchazo. No, Vale, me he quedado pichado. No sé cómo se vida, pero no. Oh, che, un rato así. Su puta madre. <laughs> ¡Picho! One enemy <laughs> Ha <laughs> pinchado, pincha uno, pincha <laughs> uno. Ha pinchado uno. Ha pinchado uno, no lo vi. A las seis. ¿Dónde pinchado pinchó? Pincha eso, bro. Nadie. Joder. Chamber por mil. Venga ya. Qué suerte tienes, macho. Spike down A. ¿Qué le he dado, tío? Spike planted. 86, 61, reina. Yo hasta le he dado 116. Pues hija de puta. That's One enemy remaining. Bueno, no. It's okay, it's okay, Chamber. You're so good. Jesus. I'll teach him to respect their. Yeah, una, dos. Eh. You want to play? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Qué buena, qué buena. Last player standing. Qué buena, brother. B buena. conmigo. Spike planted. Do better. Entramos los cuatro, eh. Joder, puto chamber. More. One enemy remaining. Molly. Ah, la qué buena, hostia. Estoy defusando y me cae a mí la puta. Buena, buena, buena, buena. Buena, chaval. If we Launching smoke. Defenders win. Excellent.